बिसमीम अल्लाम दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइट के बारे में बुरे ख्वाबों के बारे में डरौने ख्वाबों के बारे में अजीब गरीब ख्वाबों के बारे में तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं एक चीज़ सबको क्लियर करता चलूँ कि वीडियोज़ को काइंडली पूरा देखा करें इन वीडियोज़ में सारे सोल्यूशन होते हैं आप वीडियोज़ पूरी नहीं देखते और आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करना शुरू हो जाते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करना शुरू हो जाते हैं प्लीज़ हेल्प प्लीज़ हेल्प इन वीडियोज़ में सारी हेल्प मौजूद है अगर आप आपको लगता है कि इन वीडियोस से आपको नहीं हेल्प मिल रही तो आप व्हाट्सएप पे रबता कर सकते हैं but keep in mind WhatsApp पे हमारी जो कोचिंग सर्विसेज हैं दैट इज़ पेड वो फ्री नहीं है वो फ्री फॉर ऑल नहीं है प्लीज़ समझे हमने सोचा था कि हम डिज़र्विंग्स के लिए फ्री करेंगे लेकिन यहाँ हर बंदा ही फ्री के लिए आ जाता है तो हम कैसे सबको फ्री फॉर ऑल कर सकते हैं ऑलरेडी हमारे पास इतने ज़्यादा लोग हैं हम पहले उनको फ्री कोच कर लें फिर जब होगा तो हम अनाउंस कर देंगे कि हमें नए बंदों की ज़रूरत है अभी बहरहाल नहीं है तो अगर फ्री के आप कॉन्सेप्ट में आएंगे तो फ्री में तो जगह नहीं अवेलेबल हो सकेगी आपको काइंडली इस चीज़ को माइंड में रख के आगे चलिएगा अच्छा बुरे ख्वाबों की बात करते हैं नाइट मेयर्स की बात करते हैं मुझे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ इस पर वीडियो बनाएं प्लीज़ इस पर वीडियो बनाएं ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है थी लेकिन वो इतनी ज़्यादा डिटेल्ड नहीं थी तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको डिटेल्ड वीडियो बना देता हूँ इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें कवर कर दूँगा इसमें नाइट मेयर्स भी होंगे मौत के ख्वाब भी होंगे ख़ुद की मौत देखना किसी अजीज़ की मौत देखना या बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप समझते हैं जो रिलेटेड हैं आपके ख्वाब के मैं आपको बेसिक एक इसकी साइकोलॉजी समझा दूँगा कि ये चीज़ें होती क्या है और ये किन चीज़ों पे काम करती हैं वेल well, uh, मैं अगर आपको सबसे पहले एक चीज़ uh, समझाता हूँ कि मेरा जो पहला ख्वाब था वो मेरे अबू के इंतकाल के बाद था क्योंकि मैंने अपने अबू की मैयत को सामने देखा था और मैं बहुत छोटा था अप्रोक्सीमेटली सात प्लस का ही था साढ़े सात के करीब करीब था तो मैं छत पे बैठा था अमरूद खा रहा था और मेरे सामने जो थी वो मेरे अब्बू की मैयत पड़ी हुई थी और उस टाइम तो मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था मुझे तो ये भी नहीं था पता कि मरते हैं तो लोग कहाँ लोग जो है वो मरते हैं तो क्या होता है बाद में बस इतना पता था कि जो कोई भी मरता है वो आसमान पर चला जाता है ये नहीं पता था कि उसकी लाइफ में कमी जो है वो कोई इंसान पूरी नहीं कर सकता कुछ ही दिन गुजरे तो मेरे अब्बू के इंतकाल के बाद ना मुझे एक चीज़ फील होना शुरू हो गई कि यार जैसे मैंने एक बहुत बड़ा लॉस कर कर दिया है अब यही चीज़ मेरे अंदर ना एक डर की शक्ल इख्तियार करती गई मैं बहुत ज़्यादा डरना शुरू हो गया फिर मैंने क्या किया फिर मैं और फिर मैं जब अम्मी के साथ सोता था मेरे जहन में ख्याल आता था कि यार खुदा ना खास्ता किसी दिन अगर मेरी अम्मी को भी कुछ हो गया मेरी अम्मी फोत हो गई तो मैं क्या करूँगा और वो जो अम्मी को फोत होने का एक इमेज था मेरे अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता पक्का होता गया वो डर एक शक्ल इख्तियार करता गया बहुत बड़े डर की अब जब भी मैं अम्मी के साथ सोता था क्योंकि मैं नॉर्मली तो अम्मी के साथ ही सोता था अम्मी के अलावा मैं किसी और के साथ नहीं सोता था तो मैं अम्मी को बहुत ज़्यादा टाइट होल्ड कर लेता था और मुझे स्टिल याद है कि मैं सोचता था कि मैंने सुन रखा था ना कि जब लोग मरते हैं तो वो आसमान पे चले जाते हैं तो मैं अम्मी को ना अपने पाँव के साथ और उनके पाँव के साथ ना एक जारबंद बांध लेता था जारबंद वो नारा जिसे आप शलवार में डालते हैं तो मेरे पास उस टाइम वही था रस्सी कोई नहीं थी तो मैं रोज़ाना रात को ना उनके बांध लेता था और मैं यही सोचा था कि जब मेरी अम्मी इस दुनिया से जाएं अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे कभी जाएं तो अल्लाह ताला उनको हमेशा लंबी ज़िंदगी दे आमीन आमीन बहुत ज़्यादा लंबी ज़िंदगी दे तो मैं यही सोचता था कि जब अम्मी इस दुनिया से जाएं तो मैं भी उनके साथ चला जाऊं क्योंकि मैं अकेले रह के क्या करूँगा तो वो एक जो था ना वो डर था वो रोज़ मुझे ख्वाब आता था रोज़ ख्वाब आता था उस ख्वाब की वजह से मैं सो भी नहीं पाता था मैं अक्सर सोया भी होता था मैं डर के उठ जाता था और अम्मी मेरे ऊपर अक्सर आयातुल कुर्सी पढ़ के फूकती अच्छा वेल हमारे केसेस में ना हमारा जो केस होता है हमारे केस में ये होता है जो लोग सेंसिटिव होते हैं ओवर थिंकर्स होते हैं उनका केस थोड़ा सा अलग होता है नॉर्मल लोगों के ना जो है कि जैसे फ़र्ज़ करें अगर कोई नॉर्मल इंसान के ख्वाबों की तबीर और होगी और हमारे ख्वाबों की तबीर और होगी तो हमारे ख्वाबों में जो चीज़ें हम नहीं चाहते वो भी हम देख लेते हैं परेशान ना होइएगा ये नॉर्मल है ये सबके साथ होता है जो भी इस चीज़ में आते हैं तो ये चीज़ जो थी मेरी ज़िंदगी में काफ़ी देर चलती रही फिर उसके बाद क्या हुआ मैं चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा आगे आगे लेके जा रहा हूँ अगर मैं इससे कोई डिटेल में बात करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अब दूसरी चीज़ थी कि मेरे पास एक लड़की ऐसी आई कि जब वो लड़की आई तो वो बहुत ज़्यादा ना मतलब कमज़ोर थी बीमार थी तो मैंने क्या किया मैं कहते ना किसी नेकी करके आप बताएं ना लेकिन इस नेकी में जो भी चीज़ें हैं मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं उसका नाम नहीं हाईलाइट कर रहा कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं कर रहा तो मैंने उसकी बहुत ज़्यादा मदद की और शायद अल्लाह ताला ने मेरी मदद से उसकी ज़िंदगी बचा दी तो उसकी जब ज़िंदगी बच गई अल्लाह ताला वसीले बनाते हैं उसकी जब ज़िंदगी बच गई तो उसने मेरी ज़िंदगी लेने की कोशिश कर दी मेरी जान लेने की बहुत ज़्यादा कोशिश की उसने कहते ना नेकी करो आप किसी के साथ जो नस्ली होगा ना वो आपकी नेकी को जो है ना फूलों में तोल देगा और बेनस्ली जो होगा ना वो आपकी उस नेकी को कांटों में तोलेगा ये जो है वो पीर अली बख्श का फरमान है तो अब क्या हुआ मुझे उस टाइम एक ख्वाब आता था मुझे एक ख्वाब आता था कि मैं एक सहरा में हूँ और मेरे पास जो है वो पानी भी है और रोटी भी है खाने को सब है तो एक लड़की आती है वो लड़की बहुत ज़्यादा जो है ना वो मतलब लागर है बीमार है उसके पास कुछ भी पहनने को कपड़े भी नहीं है और मेरे पास आती है वो पानी मांगती है मैं उसे पानी देता हूँ मैं उसे खाना देता हूँ उसे कपड़े देता हूँ तो कुछ ही देर बाद वो एक बहुत बड़ा जो है ना वो मॉन्स्टर बन जाता है और मैं जो है ना वो भूखा हो जाता हूँ प्यासा हो जाता हूँ मेरे पास से सब छीन के उसके पास चला जाता है तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचता था बहुत ज़्यादा डरता था ये ख्वाब मुझे बहुत अरसा लगातार आता रहा एक ये ख्वाब था और एक इसके साथ दूसरा ख्वाब था दूसरा ख्वाब ये था कि मैं देखता था मैं एक जंगल में हूँ और उस जंगल में जो है दो छिपकलियाँ हैं जो मेरे पीछे पीछे हैं बड़े साइज़ की और एक सांप है जो मेरे पीछे पीछे भाग रहा है इसकी तबीर मैंने पूछी तो अक्सर लोगों ने कहा कि आपके कोई दुश्मन है जो आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश में कर रहे हैं आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वेल well, इसके लिए मेरे माइंड में क्या सिग्नल था इसके लिए मेरे माइंड ने और मुझे कुदरत ने क्या सिग्नल दिया वो मैं आगे जाके आपको लेटर ऑन एक्सप्लेन करता हूँ तो ये वो चीज़ थी कि जिसमें मैं अपनी मौत रेगुलरली बेसिस पे देखता था वो मुझे पकड़ लेते हैं काटते हैं डसते हैं मैं मर जाता हूँ मैंने ये भी देखा उसमें कि मुझे जो है वो गोली लग जाती है मैंने ये भी देखा मैंने बहुत से ऐसे डरावने डरावने ख्वाब देखे अच्छा वेल एक चीज़ जो है ना वो स्टूडेंट लाइफ में अक्सर होता है कि हमें जो जो है ना वो गंदे ख्वाब का बहुत सामना करना पड़ता है गंदे ख्वाब किसी भी तरह के हो सकते हैं और दर्जनों लोगों ने मुझे कहा कि हमें अपनी टीचर्स के बारे में आता है मेल ने कहा और फीमेल ने भी कहा कि हमें अपने टीचर्स के साथ जो है ना ऐसे लगता है कि जैसे हमारे साथ उनका शादी हो गई है ये सारा सिलसिला है वेल well, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और ये बड़ा कॉमन होता है ये हर इंसान के साथ होता है ऐसा नहीं कि ये मेरे साथ ही होता है अच्छा मेरी एक टीचर थी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी और मुझे नहीं पता था कि आप अपनी टीचर से भी शादी कर सकते हैं मतलब टीचर इन अ सेंस कि आप किसी भी अपने से बड़ी लड़की के साथ शादी कर सकते हैं इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है तो मैं उनके पास स्कूल भी पढ़ता था और फिर बाद में ट्यूशन भी पढ़ता था मैं जब उनके साथ ट्यूशन जाता था घर जाता था उनके और most of the time teacher भी अकेली होती थी और मैं ही अकेला होता था दो लड़कियाँ और थी जो उनके पास ट्यूशन पढ़ने आती थी तो मैं throughout the time teacher के बारे में सोचता रहता था फिर मैं जब घर को आता था रात को सोता था तो मुझे वही ख्वाब में नज़र आती थी और मैं यही सोचता था मेरी और टीचर का जो है ना वो शादी हो गई पता नहीं है कभी टीचर को ये वीडियो मिले तो वो सोचेंगी पता तो चल जाएगा उन्हें कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ तो वो जब देखे तो वो सोचे कि ये तो बंदा वो था जिसने कभी मुझे नज़र उठा के नहीं देखा था तो मेरे बारे में ये इतना कुछ सोचता था वेल well, वो एक रियलिटी थी तो ये सारी जो चीज़ें अगर आप इनको थोड़ा सा खोल कर देखें तो ये सब क्या है जो हम सोच रहे हैं वही हम ख्वाबों में देख रहे हैं ना जो हमारे साथ हो रहा है वही हम ख्वाबों में देख रहे हैं असल में जो है ना इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है मैं इसके पीछे आपको साइकोलॉजी समझाता हूँ इससे पहले मैं आपको दो बड़ी शख्सियात की जो है वो यही स्टोरी सुनाता हूँ नंबर एक पे जो शख्सियत है वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन जिसने 1905 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ख्वाब देखा फिर उसने इंट्रोड्यूस कराई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसी तरह 1913 में नील बोर ने एक ख्वाब देखा जिसमें उसने एटम का स्ट्रक्चर देखा तो उसने एक एटम का स्ट्रक्चर बना दिया इसी तरह दर्जनों मिसालें हैं जो आपको बसानी इंटरनेट पे मिल जाएंगी तो आप फर्दर स्टडी के लिए उनको भी विजिट कर सकते हैं अवल अब इसकी पूरी साइकोलॉजी की बात करते हैं इसकी साइकोलॉजी के लिए ना मैं आपको चीज़ समझाता हूँ कि हमारा जो दिमाग होता है उसके तीन हिस्से होते हैं पहला है कॉन्शियस दूसरा है सबकॉन्शियस और तीसरा है अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस वो पार्ट है जो हमारे इख्तियार में नहीं है हम कॉन्शियसली इसको इख्तियार नहीं कर सकते इसको नहीं देख सकते उसके लिए हमें स्लीप में जाना बड़ा ज़रूरी है तो जब हम सोते हैं तो हम नींद में होते हैं तो नींद में जब होते हैं तो ये वाला जो पार्ट है ये बहुत बड़ा एक पार्ट है इसमें बहुत सी चीज़ों के सोल्यूशन हैं हमारे लिए भी और दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्वेंशन अभी होनी बाकी हैं बहुत सी चीज़ें इसमें स्टोर हैं कुदरत की तरफ से अब कुदरत जो है यहाँ जब हम किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो कुदरत हमें एक इंडिकेशन देती है कि इसका रास्ता कौन सा है अब जैसे मेरे केस में था कि मुझे एक लड़की को मैंने हेल्प आउट किया वो लड़की मेरे साथ मतलब रही और मुझे वो ऐसे शो कराती थी कि उसने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा लेकिन सबकॉन्शियसली लेकिन अनकॉन्शियसली मुझे मेरे अनकॉन्शियस ने सिग्नल दे दिया कि यार ये इंसान है जो तुम्हें डैमेज कर रहा है इसी तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप ख्वाब में देखते होंगे आपको एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता होगा वो कहाँ से आता है वो आपको नेचर की तरफ से आता है वो अनकॉन्शियस से आपके कॉन्शियस में आता है तो अनकॉन्शियस जो है वो आपके कॉन्शियस तक पैगाम पहुंचाता है जब आप नींद में जाते हैं इसके अलावा जो पूरा दिन आप सोचते हैं जो करते हैं वो भी आपको ख्वाब में नज़र आता है इसके लिए एक बुक है why we sleep Matthew Walker की उसमें वो कहते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो तकरीबन उसको छः घंटे की नींद चाहिए तो उसकी जो नींद के फेसेस होते हैं वो तीन होते हैं पहला है डीप स्लीप दूसरा है लाइट स्लीप और तीसरा है रैम स्लीप रैम स्लीप को जो है ड्रीम स्लीप भी कहा जाता है इसके ऊपर भी मेरी वीडियो बनी हुई है वो भी काइंडली चेक कीजिएगा अच्छा पहले फेस में क्या होता है पहले फेस में ये होता है कि हमारा जो माइंड है वो पूरी दिन भर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो भी उसने दिन भर देखा होता है किया होता है सोचा होता है समझा होता है उसको वो हिप्पो में कलेक्ट करता है पूरी इन्फॉर्मेशन को दूसरे फेज में वो हिप्पो को क्लियर कर देता है सारी इन्फॉर्मेशन आगे पास कर, पास ऑन कर देता है आगे जब पास ऑन होती है तो यहीं से तो असल चीज़ होती है यहीं से तो असल चीज़ स्टार्ट होती है कि हमें ख्वाबों का सिलसिला शुरू होता है आपने अक्सर देखा होता है आपने अक्सर नोट किया होगा जब हमें सुबह ख्वाब आ रहा होता है तो फजर की अजान हो रही होती है क्यों क्योंकि वो नींद का तीसरा पहर चल रहा होता है वो थर्ड पहर चल रहा होता है और अक्सर लोग कहते हैं जो नींद के अक्सर लोग कहते हैं जो फजर के वक्त ख्वाब आए वो ख्वाब सच्चे होते हैं और आप और मैं तो हम तो उसी कैफियत में गुजर रहे होते हैं कि जिसमें हम ऐसे ख्वाब ही देख रहे होते हैं वेल जिससे हम डर रहे होते हैं तो अब यहाँ जो चीज़ है वो ये है कि माइंड में जब तीसरे हिस्से के पास इन्फॉर्मेशन आती है तो माइंड अपनी उस इन्फॉर्मेशन को जो माइंड में पहले से स्टोर है उस इन्फॉर्मेशन के साथ जोड़ता है तो एक पूरी एक वीडियो आपके सामने प्ले कर देता है उस वीडियो को कहते हैं ख्वाब और यही वो ख्वाब होता है जहाँ अगर आप डर जाएं या अपने अंदर आपने डर समेटा हुआ है पूरा दिन आपने डर डर के गुजारा डर डर के गुजारा तो आपको बुरे ख्वाब आएंगे और अगर आपने पूरा दिन अपने फै अपने फैसलों पे डटे रहे और अपने फैसलों पे अटल रहे और चीज़ों को आपने सॉर्ट आउट करना सीख लिया आपने हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया तो आपको अच्छे ख्वाब आएंगे मतलब आप लेस एनजाइटी में जाएंगे तो ख्वाब या तो आपको इंशियस कर देंगे या तो आपको लेस एनजाइटी कर देंगे तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने अच्छे ख्वाब कैसे ला सकते हैं मैं अपने अच्छे ख्वाब कैसे लाता हूँ मैं आपको ये बड़ी सीक्रेट की बात बताता हूँ मैं रोज़ाना रात को सोने से पहले मेरा एक दोस्त था बचपन में जिसका मेरे साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक था हम दोनों बड़े क्लोज फ्रेंड थे अनफॉर्चुनेटली उसका एक कज़न था जिसने मेरी और उसकी जो है वो दोस्ती अंग बंग करा दी हमारी तकरीबन चार से पाँच साल दोस्ती रही और बड़ी ज़्यादा क्लोज़ रही और वो मेरी लाइफ का ऐसा फेस है कि जिसमें कोई टेंशन नहीं थी कोई स्ट्रेस नहीं थी कोई परेशानी नहीं थी कोई डिप्रेशन नहीं था मैं उस फेज़ में से रोज़ाना एक याद को याद करके सोता हूँ और मुझे उसी इंसान के बारे में यादें आती हैं मुझे उस बचपन के बारे में यादें आती हैं बिलीव मी वो यादें मुझे हमेशा हल्की करती हैं सोने से पहले टिप नंबर दो हमेशा अपनी बुरी चीज़ों को मैनेज करके सोएं किसी के बारे में दिल में बुगस ना रखें किसी के बारे में जो है वो बुरा ख्याल ना रखें अपने बारे में भी बुरा ख्याल ना रखें इसके ऊपर भी मेरी वीडियोस बनी हुई हैं कि सोने से पहले क्या काम करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए तो मैं इस वीडियो में बिल्कुल शॉर्ट से टिप्स दूंगा आपको अब टिप नंबर थ्री जब भी कोई भी आपने मौत के बारे में कोई सीन देखा है मौत के बारे में कोई ख्याल सुना है आप मौत के बारे में आपका कोई ख्याल है या कोई आपकी पी यानी कि पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है अगर आपका कोई जो है वो करीबी फौत हुआ है तो आप सबसे पहले अपने आप को मैनेज करके सोएं आपने उस नेगेटिव इमेज को पॉजिटिव कर लेना है उसके ऊपर भी मेरी विजुअलाइजेशन पे वीडियो बनी हुई है सिंपल इज़ दिस के यार आपने सोना है और सोने से पहले जैसे इंसान हर जो है ना वो गंदी चीज़ को अपने से अलग करके सोता है इसी तरह आपने सोना है कि अपने अंदर दिमाग की सफाई करके आपने सोनी है जैसे दांतों की सफाई के लिए आपको ब्रश ज़रूरी है इसी तरह दिमाग की सफाई के लिए आपको इसके अंदर जो गंदी चीज़ें आपने डाल दी हैं सारी निकालनी बड़ी ज़रूरी है एक लड़की है बाय द वे वो कहती है अक्सर मुझे रात को मौत के ख्याल आते हैं अक्सर लगता है कि मैं मरने वाली हूँ मैंने उससे पूछा कितने अरसे से लग रहा है कहती है चार महीने से मेरा सवाल था आप चार महीने से मरी क्यों नहीं वेल well, ये आपके ख्वाब आपको नहीं मार सकते और एक और लड़की थी यू से जो पंद्रह साल से सोच रही थी कि मैं मरने वाली हूँ मैं मरने वाली हूँ नहीं मरी कोई नहीं मरता यार क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वही तो आपके दिमाग में आ रहा है तो मेरे ख्याल से ये बड़ा बेसिक सा लॉजिक था जो मैंने आपको समझा दिया इसकी साइकोलॉजी भी समझा दी इसकी साइंस भी समझा दी तो आई थिंक सो कि अगर आप पूरा दिन अपने आप को पॉजिटिव रखें चीज़ों को सॉर्ट आउट करें वरना तो सबने ज़िंदगी की हकीकत है डर को अलग कर दें अपने आप से इसके ऊपर भी बैरियर्स क्रिएट होते हैं वो बैरियर्स क्रिएट करना भी इंशाल्लाह मैं लेटर ऑन वीडियोस में सिखाऊंगा कि आप अपने आप को अपने डर से कैसे अलग कर सकते हैं आप अपने आप को अपने इमोशंस से कैसे अलग कर सकते हैं कैसे वो अपनी ज़िंदगी को दुखों से तकलीफ़ों से निकाल सकते हैं वल एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखिएगा ज़िंदगी में दुख होंगे दिस इज़ कन्फर्म्ड ये कन्फर्म है यार ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी ज़िंदगी में दुख नहीं होंगे मैं जब पैदा हुआ थोड़ा सा बच्चा था तो मेरी ज़िंदगी में और तरह के दुख थे जो मैं सोचता था कि जब मैं जवान हूँ तो ये दुख चले जाएंगे जब मैं जवान हुआ जब मैं जवान हुआ पैसा कमाने लग पड़ा फिर मेरी ज़िंदगी में और तरह के दुख आए फिर मैंने सोचा कि यार ये दुख निकल के मेरी ज़िंदगी फ्री हो जाएगी मैं दुख फ्री हो जाऊँगा वेल यही सोचते सोचते I am right now thirty one मैं इकतीस साल का हो गया <laughs> दुख हर अंदाज में आते रहे बदल बदल कर आते रहे तकलीफ़ें बदल बदल के आती रहीं परेशानियाँ बदल बदल कर आती रहीं सिर्फ अपने ऊपर एक फेस मास्क चढ़ा के आती रहीं असल में परेशानियाँ थी तो बिलीव मी ये परेशानियाँ रहेंगी this is a part of a life not a life तो आपको इनके साथ रहना है खुश रहना है और इनको भी साथ रखना ये बड़ी ज़रूरी है तो वीडियो का अख्ताम यही करते हैं अपना बहुत ख्याल रखिएगा जिन लोगों को मुझसे प्राइवेट कोचिंग चाहिए वो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर रबता कर सकते हैं प्राइवेट कोचिंग फ्री नहीं है अपना बहुत ख्याल रखिएगा असल हाफिज़